Kailangan a t a g a y ba? a y a isa ko pala. Ampa. Ito ha? Yeah. sakit lah. Kontak tablet ya